Kaya huwag mo sasabihin mayaman-mayaman na ano. Kanya-kanyang problema yan, kanya-kanya. Mali, hindi nga, hindi nga, alam mo yung ibig sabihin. Bahal mo, natindihan mo, okay, cut ko na. Tapos, yun yun. Kaya huwag mo sasabihin, mayaman, walang ano. Ayan ka na naman, iban eh. Ha ha ha ano ba tuloy? Ano ba? Hindi, ganyan kang, oh. Huwag mong ibilog na gano'n. Oh. oh ginaganon mo eh. Ba't siyang ganyan? Ba't nibilog mo? Hmm, hindi ako si Teddy, favorite niya. Ha? Hindi ako si Teddy. 吃的，你看这个吃这么好看，我跟你讲。Yes, yes, yes. yung bawat salita ko, pinag-iisipan ko, nakaka nakakadagdag sa'yo. Kaya ako nagsasalita sa'yo na hindi mo nakakadagdag pa. Kung, nakaka kung hindi, huwag mong idagdag. Kung ano, ay gano'n, pero hindi ako ganun na nag-adjust ako. Hindi gano'n. Hoy! Hindi pwede wala kang dala ha. Makakita kahit ano na ano. Pag-ibig mo. Ano, ulit, ulit, ulit, ulit, ulit. Happy birthday, Mami. Happy Mother's Day. I love you. Happy, happy birthday. I just want to say thank you so much for taking good care of the three, Ivan, uh, King, and Mimi. Thank you so much for loving me unconditionally despite the fact na hindi tayo madalas nagkikita, na hindi ako madalas nakakauwi. And still, ramdam ko yung pagmamahal. I always pray to God for Him to give you guidance, courage, and uh, wisdom. have been uh, our mother, and at the same time our father for quite some time na. Uh, ikaw na siguro yung pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamadasaling nanay sa buong mundo. We love you. I love you so much. Happy, happy birthday. Thank you sa lahat. Sorry po sa lahat ng mga nagawa Salamat ko kasi hindi ko girlfriend ng girlfriend. Happy, happy birthday. Happy Mother's Day. Mahal na mahal na mahal kita para sa lahat ng ito. Happy Mother's Day.